Yes, you. see, yeah, progress where I'm on. Dieu on a commencé avec le numéro 102 français pour la gloire de Dieu. Ou même qu'à nous, on nous dit bon Dieu merci parce avec nous matin, on nous agit foi nous pour nous exalter nos bon Dieu. On nous dit bon Dieu merci pour ça le faire pour nous-mêmes pour ça continuer à faire. Parce que c'est lui-même qui le voit, c'est lui-même qui est vrai Dieu pour nous-mêmes. Dans le moment, matin, côté où il est, côté à côté nous, à nous entendre, à nous agir, à nous ensemble, à nous exalter le nom du Seigneur. Avec le numéro 102 français qui dit Voir mon sauveur face à face pour la gloire de Dieu. Vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa bonté. Joie, joie la suprême grâce, au bonheur félicité. Oui, dans ta magnificence, je te servis divin Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire en soi la vallée, à une voix en j'ajouté. Bientôt sera révélé ton Je vais servir du grand roi pour toujours dans ta présence. Je serai semblable à toi. Oh, qu'elle transporte à l'égresse quand tes yeux je suis moi. Me moi avec tendresse, je mouris aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je vais servir du roi. je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. À nous prier le Seigneur pour grâce à nous. Seigneur, nous remercions lorsque nous venons devant Martin pour nous bonne gloire, pour nous exalter. Nous nous remercions pour ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on continue à faire, Seigneur au Seigneur, Saint-Esprit, qu'il continue avec nous maintenant et élimine, agir nous-mêmes, Seigneur, afin que nous va comprendre le bienfait, le bienfait de toutes. Bénis avec le frère et le sœur qui coûté nous maintenant. Ça y a des opportunités tout là, mais qui pas qu'à là. Demandons au Saint-Esprit qu'il a toujours agi avec nous. Dans le moment de difficulté, tant, yo, Seigneur, dans le moment de difficulté, problème, yo, Men nou toujou aji, nou nou mersi pou grasou. Grasou seyer, paske apou mèm bagon lot ankor. Nou priyo pou la binemè serviteur servante. E pa tout kote kap kote nou, ou bien kote yo yè sou a l'opital, ou bien yon lot kote ankor seyer nan prison, ou bien nan salon kayo seyer, ou bien nan machin bon yo tou, nou mèm do kote yo yè, nou mèm do sent espri yo kap agi bak kote yo. avec le bien-aimé serviteur, servant tout. Bénis-nous, Seigneur Martin, dans le moment ça, dans le moment des épreuves, dans le moment des souffrances, dans le moment chacun, gagnons de bloc qui dans les yeux. Mais nous connaissons l'amour qui est plus grand que toutes sortes, car avec nous, Seigneur. Avec nous, Seigneur Martin, agir avec nous, servir avec nous, Seigneur. Et nous va gloire dans le moment, nous connaissons que lorsque tribulations commènent comme ça, Yon mouman, yon jou, se lè kè yon lè, tout bagay va estop paske lè nou fè konfians a ou mèm. Ou di nou konsa pa gran yon krap devwa lè ki kak krasi servite ou servantou, paske ou di pa gran yon kak krasi lè glizou. Nou se lè glizou se yè. Nè mandou se yè avèk nou mouman mouman akten sa. Se yè avèk nou ke nou priyo. E a paske nou pri bon. Mè nou priyo dan le nou ki vivan ki wè ou sièkou de sièkou. E mè, nou va chantyon lòt chan pou mèm ankon. Se san ki di yon estof, de estof nan kareven nan karent kriol melodi pou la gloy de Diyo. Karent kriol melodi ki di petet se pas yon gwo montay ni nan yon peyi byen louen. Va chante petet nan mouman sa, se palan gwo montay, ou bi yon peyi ki telman lwen ou pa kapap ak table. Petet se pasou yon gwo montay, ni nan yon peyi byen lwen. Petet se pasou yon gran batay, Kè ou va selvi ak mwen, Mem si se vwa pa ou ki pale, Mem si mwen pa gage an riyan, Mabouye pon bon die ak mwen sou mwen, Mwen va. Mwen vle ale kote ou vle moun ye, nan moun sou la mer nan vale. Mwen va di sa ou vle mdi moun ye, mwen va ale kote moun ye. Piten jodi a sepawol dou, Ke je zivle pou m pale, San do dwe genyen sou wout la tou, Mwe gare pou m chershi, O bon sou ven se ou va, Gide, e sou ou t'la ou kèmè. Mwen va repete, mè sa la vi. Mwen va di sa ou vle mwen di. Mwen vle ale kote ou vle, mwen di. nan moun sou la men nan valye. Mwen va di sa ou vle mdi moun ye, mwen va sa ou vle pou mwen ye. Selman yon sou yon gran ti plas Et comme on sait, Côté Capampère, n'aime ni anti crasse pour Jésus crucifié. Ma mère confiance, moi, non, ou, si, parce que, ou t'es rien, mais, moi, vrai. Ma fè volontè ou chè so vè, Mwen vans a ou vle pou mwen yè. Mwen vle ale kote ou vle moun yè, Nan moun sou la mè nan valè. Mwen vle sa ode, mwen vle saode, Diyo sa ou mwen vle pou mdi, mwen vle ale kote mwen vle. Amen. Mwen vle ale kote ou vle pou mwen vle. Mwen vle di sa ou vle mwen di. Paske se pasyo mwen tay, yon nan yon gran fale bien ouen. Se la, an nou felek ti pou mwen, pou la gloy de Diyo. An nou vwe bib avèk mwen nan enko otse chapitre 2, nan le verse 8, 9, mwen vali 3 verse pou mwen enko otse chapitre 2, se ou gen li vansama avèk mwen. Fosko otse chapitre 2, mwen vali verse 6 avèk se 10. Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 10. Cependant, ce n'est pas une sagesse que nous appréchons parmi les parfaites sagesse qui n'a pas été siècle, ni l'échec de siècle qui vous n'a pas anéanti. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de siècle n'a connue car si le, connu, il n'aura pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point que l'oreille n'a point entendues, que n'y sont point montées sous le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour nous ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout même le profond de Dieu lesquels les hommes en affaires connaissent les choses des hommes, si c'est par l'esprit de l'homme qui, est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissons les choses de Dieu que nous donnait par sa grâce. C'est la nouveauté que mon Dieu a béni nous-mêmes Matyen kotoye pou la gloye de Diyo. Emen. Nou va chante yon lot estof. De estof nan yon lot chan pou ou men. Se 67 kriol nan melodi. Joye pou la gloye de Diyo. Nou a chante de estof la dan. Nou kwen ou konen. Ki di chemen pa fasil. A pil fwa. Nou konen chemen douz. Litref. Men chante. L'exécutif, nous connaît chemin pas facile. les du très dur, dit même bagaille. Et nous va chanter des stuff. Nous chanter ça pour nous-mêmes. Pour la gloire de Dieu matin. Chemin pas facile. que nous river dans le ciel là. piège piquant pi Chemin pas facile, mais Jésus marche avec nous, l'Iran que nous tout à fait tranquille. Non, non, chemin pas facile. Non, non, chemin pas facile. Men Jezu mache ak nou, li pote fado nou, Gras li feke nou rejwe an pi. Kon nou kon fatuge, de kou aje nan wout sa, E pi satan kon vin tan te ou nou, Mais en appétant le Seigneur, a qui apporte la gloire, la paix prend nous à glisser en bel jour. Non, non, chemin pas facile. Non, non, chemin pas facile, mais Jésus marchait avec nous, les porter nous, grâce lui, fait que nous réjouir en pire. Non. facile. Mais Jésus marchait avec nous, les porteurs farons, grâce lui fait que nous réjouissons en pile. C'est un beau chant, chemin pas facile. Non, non, non, chemin pas facile. Rout la tre difisil. Me frèz e sèr, matenyan, chan fè nou konen chèmyan pa fasil. Rout la difisil. Ou mèm pa fwa te ponse, rout la douz pou ou mèm, ou bèm ki fasil. E mèm le fò konen avèk chan, nanmouman sa konen yal la mèm. Li pa fasil kelke swa nasyonalite ou, kelke swa poule ou, kelke swa moun ou an. Li pa fasil, men le ou swib Jezu, le ou machi ak Jezu, kelke swa difikilte, ou va jwe n solisyon. Li pa fasil, non, non, non, chè mi an pa fasil. Kon nou te kon fatige, kon nou te kon fatige, Nou te kon dekouwaje nan wout sa, an pi satan kape nan wout la devan tou, ka nap paret nan gloa ki moun sa, nan gloa seyer. Se mè an pa fasil, jouk tan arive nan siel la. Lè gen an pil pikant, an pi lè gen an pil falez. Mè jou pa jou, jèzou ap mache avek nou, li ren ken nou tout afek an te ki fem. Sa vle di, nan mouman sa, jou an jou, kriz ap mache avek ou, nan difikilte mouman aviv kon ya, la boyon kpagay, le sot espri de diye ap asema avek ou. An nou priye pou fre nou ki servite servante nou, a on de wol, e nou evite ou, Ou même qui parle créole et français, nous, sommes bienvenus dans le programme ça. Si vous parlez une autre langue, et peut-être anglais ou bien espagnol, l'autre langue, peut-être vous va écouter même programme ça à plus tard en anglais. Mais il y a, nous avec vous en français et créole, ou même qui parle créole ensemble avec nous. Nous allons prier pour les bien-aimés serviteurs et servantes nous. aonde Edwood Church e Salome Santé et Chrétien Church, nou apouye pou tout pou nan jeneral, le jeneral, nou apouye pou le pasteur ki ta dou la matin, ki le fwese nou ta dou la matin, men nou pa gen dou a oppotinite la. Nou koz a koz epidemik nou a invok, ke nou selman nou tout invok. Nou pouye pou le Zayissien tout moun ki e mam Chaloum Senter Ministri en general, nou pouye pou Pasteur Brunel an Haiti, Pasteur Bonaparte, Pasteur Elda, Pasteur Tina, Docteur Bous, les autres Pasteurs, nou pa chanje de nom yo, men ki zanmine yo, tout le fwe ki sou l'an e la, nou pouye pou yo men, Pasteur François, Pasteur Toussaint, Saint-Jean, Jura Jimmy, jean eli James. Nous prions pour Pasteur Kazimi, les autres pasteurs, Pasteur Diclo, et les autres pasteurs, si nous pas changé encore, nous demandons que grâce à Saint-Esprit, capable d'accompagner à chacun leader et serviteur et servante. Nous prions encore pour ceux qui around the world, quelle que soit la nationalité, quelle que soit langue que Saint-Esprit de Dieu est capable d'accompagner au matin. Hein. Priez pour les bishop Boy et les autres bishops qui nous pas entendre quelques jours, que le Saint-Esprit de Dieu est capable d'accompagner. Nous prions essayer capable avec nous dans le moment matin ça. Nous nous baisser tête nous ensemble pour nous prier pour nous, oh, pour 12 personnes. Dieu éternel qui a créé qui a créé les, les cieux et la terre, et dominant un souffle à chaque être vivant. Nous nous remercions pour tous les dons de la création et pour les dons de vie lui-même. Nous venons rendrons de tout avoir fait entrer votre image, Seigneur, de nous pardonner quand nous avons agissons comme par vous, n'avons pas aucune révélation. Si nous, de toute notre garder dans votre soin, infidélité, Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, en Jésus-Christ. Le sel éternel en garde de nous par vous, qui êtes net en votre serviteur. Et partagez-nous la joie, la douleur de la vie telle que nous avons connaissons nous servirons du Christ. De la mort, nous célébrons de la résurrection de Jésus-Christ et dans la communauté des bien-aimés et votre église. Nous attendons le retour de Christ à la fin de l'histoire, Seigneur. Nous prenons le courage de la présenter aucun de votre Saint-Esprit parmi nous. Nous enforcer de nous offrir aux femmes et aux hommes de la foi de toute âge qui a témoigné de votre amour, de votre justice. Avec tous les prophètes, les martyrs, les saints, de toutes les compagnies du ciel, Seigneur, nous vous glorifions au nom de Jésus-Christ, que nous prions pour tous les frères et sœurs ce matin. Ce qui nous écoutons, Seigneur, ce qui nous, à l'hôpital, en prison, ceux qui, qui assis à la maison, ceux qui nous écoutent même à voyage, nous prions pour tous ceux, Martin Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu peut garder et conduire dans toute la vérité. Père, gardez-nous et bénissez nous ce matin, nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sa vitesse oh, nous te chanter des chants qui prouvent que le chemin n'est pas facile. Nous prions pour d'autres qui malades matin. Et nous prions pour les frères et sœurs qui coûtent nous E nou vla fèt di mò ansèm avè kou makti anke nou. Kote nou sot fè lèk tsy pou ou mèm. Dje parli nan kèr nou pou di di mò avè kou. Po aji fwa nou ansèm. On fwa ki fèm. On fwa ki asyre. On fwa ki fèm. Nan lòm. mais en Jésus-Christ. Il y a un chant qui dit Tenons à nos larmes prêtres. Chrétiens, préparez-nous pour l'œuvre ou les trompettes annoncées à l'époux. Tenons, cela veut dire mettez-vous prêts. Nous, dans cette circonstance, on a nos represses. Hosanna, Hosanna, qu'avec d'allégresse au chant Alléluia. Ce beau chant vous n'affirmez comment que nous les chrétiens doivent être mais à l'épreuve est toujours après. Lorsque le Seigneur vous appelle, est toujours après lorsque la circonstance de vie ou bien la circonstance du monde. Ce chant nous a exprimé les même circonstance que nous vivons aujourd'hui, dès maintenant. Ce chant vous a affirmé à tous Le message aujourd'hui nous a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Le sujet message nous matin, la théologie de la transformation de l'homme. La théologie de la transformation de l'homme. Il y a un que l'homme est capable de transformer. Comment que moi-même avec capable de transformer. Sur le message, nous va parler avec vous nous va dire deux mots. La transformation de l'homme. Que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, que Paul a exprimé avec le peuple du Corinthe. Mais maintenant, le Saint-Esprit de Dieu vous a fait moi, à agir de parler, de chair avec vous. Que le même message a parlé avec les frères corétiens. Et maintenant, je vous laisse opportunité de vous chair avec vous, quel que soit le lieu ou l'endroit que vous écoutez. Je suis bien que la théologie traitait de toute la route de la vérité chrétienne. Le point focal est Dieu. Sa relation avec l'univers et l'homme. ont trouvé, nous, les règles de l'objet de, de la vérité chrétienne. Car ici, il y a les règles objectives de la vérité chrétienne pour être sûr L'Esprit Saint guide vers toute la vérité et la communauté chrétienne. Les sept prophètes profondément. Cette inspiration de l'Écriture est se révéler à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais vous, vous avez une action de l'Esprit. Le Saint-Esprit, l'option, vous avez tous ces choses. Dans 1 Jean chapitre 20, 2, le verset 20, voilà Jean, vous exprimez L'esprit de vérité signifie en conséquence que lorsque l'esprit guide dans toute vérité, c'est une des faits émerger à obtenir avec et déjà connu, grâce à l'esprit immense de la vérité qui guide de tous. Cette vérité devient le plus pleine de la recherche. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonne tout de même les choses profondes de Dieu. Mais Dieu nous l'a révélé par ton esprit, car l'Esprit sonde de toutes, même les choses profondes de Dieu. Accordez vous chapitre 2, le verset 10. En la rassemblant, il est facilité de ne pas guider à Jérusalem. Jésus le Saint-Esprit a annoncé avec les disciples. Mais attendre que le prêtre, le Père a promis. Moi, je vous le dis, pas beaucoup de jours à partir de même maintenant, dit à celui qui a chargé par l'univers. L'univers est constamment encore et transformé. Et transition à d'une étape à l'autre étape, à l'existence de l'humanité, est marquée par lui, par l'instruction conduite avec Dieu. Il n'y a pas, il n'y je suis l'éternel. Je ne change pas. Le Dieu dans le l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Le Dieu dans le force Sanctuaire, c'est le Dieu, le Dieu dans le premier siècle, c'est le même Dieu aujourd'hui, 2020. Dieu ne change jamais. Il a dit, Dieu n'y a pas changé. Dieu n'a pas multabilité. Je suis l'éternel, je ne change pas. Donc, vos fils de Jacob ne sont pas consommés. Un de plus de Dieu de trans de part de toute la création. Accord de Job, chapitre, Malachie, chapitre 3, le verset 4. Et Job 3, 4, 6. Étant venu, il vous guidait dans toute la vérité, car il parlait par lui-même. Mais ancien à entendre qu'il apprend de la volonté de vous faire des choses à venir. Jean a exprimé dans Jean chapitre 16, le verset 14, le verset 13 à 14, l'exprimer, que Jésus. Le Saint-Esprit vient. Il dit, lorsque le Saint-Esprit vient, il vous a guidé dans toute la vérité. Il vous guidera dans toute la vérité, car il ne prendra pas lui-même. Mais il avait quoi il attend et qu'il prendra la volonté de vous faire les choses avenue. C'est que le Saint-Esprit vous a affirmé comment l'homme peut transformer dans le commencement à jusqu'à maintenant. Le désir a mené son peuple à traverser le procès de la métamorphose. Il cherchait de transformer le peuple de votre Église à son image. Et il veut le faire avec une gloire toujours croissante. Ça veut dire qu'ils sont plus constamment lui d'eux. à aujourd'hui. C'est le même. Il a transformé le peuple à l'Église c'est que Jésus a vous dit, je bâtirai mon église. Dieu vous a mené de plus au travers le procès de métamorphose, comme je l'ai vous dit. Il a cherché à transformer le peuple de votre église à son image. Il veut le faire avec une gloire toujours de constance, un croissant, ce qu'il veut et soit plus comme lui-même demain et aujourd'hui. Le Saint-Esprit a continué à guider et fort a suivi la direction de le Saint-Esprit a expliqué par son les moyens à la vérité. La vérité est inévalable, déclarée, ni à l'Église, qui à la communauté chrétienne à la guider avec l'enseignement, comme sur la présence, comme à rempli de cet esprit Frères et sœurs, quelle est la différence entre la révélation générale et la révélation est spéciale révélation. Une révélation générale est une révélation spéciale. Je dis que la révélation générale est Dieu dans sa miséricorde et rend hein? changé que Dieu donnait la parole de la connaissance de lui-même. Selon cela, cela ne pas limiter aucune personne. au le temps de l'histoire. Dans les merveilles de ceux dans les cieux. Le soleil, la lune, les étoiles, dans la dans la nombre de la terre. Le ciel, la mer, les montagnes, les forêts. De temps grain des récolté de Dieu, c'est ça manifeste et se manifestait toujours. Samuel David accordé ça dans, Somme 19, verset 2, 1 à 2, et Romains chapitre 1er, le 20. La création atteint avec ardent la soupir Un caractère révélation spéciale d'abord en particulier. Dieu s'est révélé une paix particulière. Dieu s'est révélé une peuple particulière, le peuple qui se fait l'histoire biblique. Dieu s'est consumé les manières adéquates et vraiment, non pas seulement d'études générales l'histoire de la création, que le soir de naturellement descendait et spirituel. Dans l'Ancien Testament, l'Israël, la parole, il a adressé le Seigneur ton Dieu. Et le Seigneur ton Dieu vous a choisi pour une peuple spéciale, pour lui-même, autour des gens de son. Il a fête de la terre, de Deutéronome chapitre 7, les verset 6. Pour l'Église, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu vous a choisi une peuple que nous appelons les Ce peuple, Dieu soit un enfant d'Abraham, qui soit pas un naturel, descendant et spirituel. Dans l'Ancien Testament, Israël, la parole est adressée. Le Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, votre est choisi pour être une peuple spéciale pour lui-même. Et surtout, les gens qui sont à la face de la terre. Et qu'est-ce que ça parle au sujet dans le Nouveau Testament Pour l'Église que nous appelle aujourd'hui, maintenant, dans le Nouveau Testament, et nous similaire de dérouler, mais vous êtes une choisie générale, une certitude royale une, cette nation d'un gens particulier qui vous l'a devenue. Et jaillit la louange de celui qui vous appelait toute l'obscurité dans la lumière merveilleuse. Pierre vous annonçait, accordé un, Pierre chapitre 2, le verset 8 à 9. Vous appelez une peuple sainte, une noisson royale. Dieu sera-t-il merveille Qu'est-ce que ça appelle aujourd'hui Dieu a-t-il merveillé au montrer la vérité à l'Église aujourd'hui Pourquoi or not Pourquoi ou bien pourquoi pas Dieu est toujours à continuer à travailler dans la même, dans l'Ancien Testament, au commencement, au, avant la, la création, et même aujourd'hui, dans cette circonstance. La question que j'ai posée, Dieu a-t-il, sera-t-il une nouvelle vérité à l'Église aujourd'hui Moi, je réponds oui. Dieu continue à révéler une nouvelle vérité dans l'Église par cet esprit, à travers les croyants, les chrétiens, avec une bonne interprétation théologique et révélation également de son Fils de Dieu dans toute la révélation à l'individu pour continuer de la vérité chrétienne et interpréter bibliquement théologique conception une bonne interprétation théologie et la révélation est étant de son Fils de Dieu dans toute la révélation chrétienne, dans toutes les évidences, dans toute la langue. La réalité de Dieu est affirmée de la foi car sont impossibles. Il est possible de pleurer car lui qui veut Dieu doit croire qu'il est et que la révélation d'entre ceux qui cherchent le chrétien des dignes de diligence avec une diligence. Oui, mes frères, Dieu a toujours et continué à révéler la vérité à l'Église, sous moi, toi et moi. Vous et moi sommes toujours des membres de l'Église de Christ. Dieu a continué à révéler la vérité pour que l'Église doit être grandie en ferme. Un nom que j'ai préféré, c'est que je nous le nom qu'il a appelé Voyez. Yahweh, pourquoi t il dit C'est moi qui le Seigneur et je serai, et je serai ce que je serai. Dieu a dit Je suis le Seigneur après moi, pas un autre. Quand l'embrouille qui nous dit Yahweh, il dit, c'est moi qui ai le Seigneur, et je serai ce que je serai. La question que Moïse a posée à Dieu, je suis celui qui suis et je suis. Dieu peut-être, étant rejeté, s'est justifié pour être considéré et peut-être changer de Dieu, abandonner, mais il fait de toute existence, n'a pas jamais réalité doute. Les gens de Dieu dans l'Ancien Testament et dans l'Église dans le Nouveau Testament se sont de comme les transformés de toute l'existence de Dieu. Ce n'est pas qu'il soit le, le particulier. Dieu est inclus. Nous sommes des gens, mais il est servant que toutes nos raisons d'existence, c'est toute de la réalité de l'action de Dieu. Il y a le profond désir enfermé de chez tous les personnes qui peuvent être satisfaits par l'actualité de Dieu. Mes frères, chez toutes les personnes, il y a vrai le mot Il y a un mot, il y a un grand théologien qui nous a appelé Saint Augustine. Il y a un mot célèbre. Il dit tu nous fais partir pour eux-mêmes. Et notre cœur restait agité jusqu'à ce qu'elle trouvait son repos de toi. C'est un mot célèbre que Saint Augustine a répété. C'est un grand mot. Foi n'a pas comme des soupirs parfois pieux. mais le résultat des réponses à Dieu au cœur des chercheurs. Mais Paul a dit dans le bré chapitre 11, le verset premier, la foi est une substance des choses, espère de penser des choses par vie, et les choses de Dieu, ça révélé, sa réalité à sa faire son bi. Pour finir, mes frères et ma soeur, pour finir, Dieu est toujours la transformation de l'homme, c'est le moment même pour voir qu'est-ce que l'Église de Dieu. Pour finir, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a rempli comme une transformation du croyant accompli. Il y a l'esprit qui est impliqué comme à expliquer de l'esprit. La réponse n'a pas dans La réponse n'a pas dans certaines facilités mystiques, une autonomisation, mais c'est plutôt une question connaissance sur le plus garder la parole. Une promesse de transformation de l'influence dans le monde sur l'influence de Dieu. Laissez-moi entendu répéter les choses que je à peine je vous l'ai dit auparavant. Le Saint-Esprit a rempli comme la transformation du croyant est accomplie. Et si l'Esprit est impliqué comme impliqué de l'Esprit, la réponse n'a pas dans une certaine facilité mystique, comme je crois, comme je pensais, ou l'autonomination mais c'est plutôt une question connaissance le plus du Christ, dans le monde et dans la confirmation de l'image ressemblance à Christ, sous l'influence de Dieu, C'est pour ceci la transformation expliquait une lutte dans le conflit avec les croyants, croissant continuellement de l'Esprit divin. Plutôt, contrer l'influence du monde. Les gens sont du monde de l'esprit. L'esprit a conduit, guidé, enseigné et à travers le mot par conséquence. Ce concept biblique de l'œuvre de l'esprit dans la travailler du croyant n'a pas celui qui est l'exécuteur, mais une aide, pas celui qui manipulait, mais une professeur de doux. Et maintenant, instructement, on parle à vue de moi, mais qu'il est humilié à la parole de la foi. Le genre dans ce monde est l'esprit. L'esprit conduit et guidé et enseigné à travers le mot. Par conséquence, le concept biblique de l'œuvre de l'esprit de travailler des croyants n'a pas celui qui est une exécuté. mais une aide. Pas celui qui manipulait, mais un professeur doux. Et maintenant, et instruction. On n'a pas vu, au moins, qu'il est luminé à la parole, la foi. Frères et sœurs, que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous l'aide à comprendre la transformation de l'homme. Ce que l'Esprit a vous dit. Nous allons chanter One Stuff. Dans 99 qui chante, qui dit Tenons, nous à l'âme prête. Chrétiens, préparez-nous. Tenons, Préparez-vous, vous qui écoutez ce matin. Charles d'autres, Clément Ray, et all les frères, tous ceux qui nous écoutent sur les sociaux, quelle que soit l'angle, tenons-nous à l'âme. nous à le prêt chrétiens, préparez-nous pour l'heure la trompette à nos sons le pour car répond, car répond aux empresses, aux Hosanna et qu'avec grâce au chant Alléluia, au chant Alléluia, venez bienvenue du Père qui n'avait entendu, entendu. car répond, car répond aux empresses, aux ananas. et qu'avec d'allégresse, aux chants, d'alléluia, aux chants, d'alléluia. Voici Jésus lui-même, puissance victorieuse. De son puce diadème, l'éclair qui pris les cieux. Viens au Jésus, l'Église à la perle, viens établir son règne glorieux. Nous attendrons Seigneur. Descendu d'en haut des cieux, et tu l'accomplis, tu, la, seras fidèle. Ne laissons pas plus longtemps à notre terre, Seigneur. Livre au mal, à la banne et à l'ouest. N'entendez pas le près la cri de la douleur et de la maturité, bienveillance de la lumière. Avec nous toujours et avec nous, Seigneur. Oui, je crois qu'il est toujours avec nous. Avec nous toujours, Seigneur. Avec nous jusqu'à ce que le dernier jour. Enfin, de la dernière temps, le combat pour échanger les sept heures, Seigneur, contre les malédictions du Père et contre toutes les malfices. Bénis ceux qui nous écoutent ce matin, Seigneur. Bénis tous ceux qui l'hôpital, en prison, à la maison. conduits par la foi des célestes et guidés. Je méditais avec tous ces seigneurs. Permettez de garder. Béni soit-il de maître Seigneur. Jésus, nous sommes à toi. À toi, Seigneur nous viendrons être, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, les enfants. Toi qui nous as reçus, Seigneur, et nous as reçu votre grâce. Bénis le faible, Seigneur, et le pécheur, par ta puissance influence, Seigneur. profond encore de son carmen, Seigneur, que nous prions dans notre Seigneur et dans notre âme, de maintenant et à jamais. Bien-aimés, mes frères, que bon Dieu vous bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu sanctifie, que bon Dieu vous conduit à chaque moment, que bon Dieu toujours était avec vous. Toi qui vous nous écoutez ce matin, et toi qui vous a gardé ce, ce moment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde force à moment, que restez ensemble et restez ferme, que vous avez annoncé, lavez au chaque moment, continuez à arrêter à l'écart, à 6 à 7 pas pour les autres et toujours prudent dans la circonstance que vous, Dieu vous bénit à chaque moment. Que nous vous invitons à vous annoncer ce programme dans l'autre langue à cet après-midi, dans la même état à 6 heures, qui vous parlez anglais et l'espagnol. Vous écoutez ce programme à la langue anglaise au cours de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse à tous qui ne vous écoutez du matin. Que le Seigneur vous garde. Allez en paix ensemble. Que bon Dieu bénisse.